Alors صباح الخير عليكم c'est ال coach ناهيد من الدار البيضاء صافي دخلت من الميريكان j'ai passé واحد le séjour خيالي تورخ ما عمرني ننساه سيتي ان دو مي بلو بو فواياج علاش حيت مشيت avec des rêves والحمد لله حققتهم pas tous mais الاغلبيه فيهم mais درتها parce que مشيت متحمسه focus مركزه et surtout بحال شي بيتبول ما تعاتقتش ما تعاتقتش ملي بقيت بغيت الحاجه بقيت قابطه قابطه قابطه بحال الدراري الصغار بقيت بالبريد البريد البريد كنطبخ الناس راسهم حتى كيقولوا عرفتي شنو الله يرحم لك بها الوالدين صافي غنعطوك ميعاد ولا غنعطوك interview غير خفي عليا et ça marche ça marche علاش انا نقول واحد لابتيك استوس le cerveau ما كيتحملش يسمع لا بزاف الا بقيتي كتسبسي لواحد وترغبو وبو دا مومون في لا 8 فوا كيقول لك oui. faites le test ما تيقوش بيا خذوا شي واحد وبقاو ترغبوه في شي حاجه غيقول لكم لا المره الاولى الثانيه الثالثه وبود لا 8 كيقول oui parce que le cerveau fonctionne comme ça دايوغ ما تمشوش بعيد شوفوا غير الدراري الصغار كاينه ولا لا عمركم شفتوا شي دراري صغيور الى laisser tomber مع والديه jamais. والله ملي كيبغيو شي حاجه الدراري كيبقاو على الوالدين يبقاو يرغبوا فيهم ويزوقوا حتى كيوصلوا داك الحاجه alors اليوم بغيت نشارك معكم هاد la vidéo علاش بوغ فو دير انا كنامن واحد الحاجه اللي هي مهمه اللي هي سميتها le partage حيت الواحد اللي ما كانش كي كي يسخي وما كانش كي بارطاجي الحوايج اللي كيوقعوا ليه لي سوكري لي زادغيس بزاف د الحوايج ما عمر آه، لا ديناميك ديال l'abondance ما كتاثر في حياته علاش حيت كتصيفط واحد لو سينيال ديالك ديال le manque. عندي les informations اللي ما غنعطيهمش عندي les adresses كنشري لهم الحوايج زوينين ما بغيتش نعطيهم عندي les adresses ديال les tuyaux ديالي ما بغيتش نعطيهم eh ben كيخليك ربي بهذيك ما عندكش محدك انت كتقول انا ما عنديش هو مخليك ما عندكش محدك <laughs> انت كتقول انا عندي je partage وربي كيزيدك من الخيرات ديالو ايبا لا سي باغي جو متي دي كيفاش نقدر دابا اللي مشيت للميديكان واستفدت وتعلمت مع الناس اللي هما خياليين وتلاقيت مع لي بيرسون لي بلوز انفلونت في الميديكان كومون جو بو اوسي انا اتر دون البارطاج دونك افيك لي زامباسادور avec on a pensé que on va organiser pour les femmes qui vont être sélectionnées, les règles du jeu à Kenin, euh, un dîner, معايا اون فا باسي اون سواري انصامبل اللي غادي تجيو بلي كيسيون ديالكم غنجاوبكم كاع على لي كيسيون اللي غطرحوا عليا باش فوالا نشارك معاكم كاع ليكسبيريونس اللي عشت تماك شنو اللي نفعني شنو مالي ني سا نا با مارشي اشنو درت وكون سا مارشي اشنو درت وشنو هي لي طاب بروشين اللي خلاتني ان دوزت دي, دي فورماسيون ديال العظمه دو خديت دي زانترفيو مع دي جون اللي هما اناتينيابل اناتينيابل تخيلوا معايا بحال شي واحد دابا انايا في لوكا ديالي في الميريكان بحال شي واحد ميريكاني السوداني جاي للمغرب وعنده العربيه مضعضعه d'accord وجاي ما كيعرف حتى واحد ما, ما عنده حتى شي كارني دادغيس وجاي كيقول خاصني interviewer منير الماجيلي خاصني interviewer ادريس آه، آه، آه، الهمه خاصني interviewer شكون اخر عثمان بن جلون الشعبي الصفريوي des gens اللي ما يمكن لهمش يتلاقاو في الزنقه وما يمكن لهمش يق... سي لا ميم شوز الوغ اليوم انا بغيت voilà نقترح عليكم هاد لو جو qui, mais je vais prendre que les personnes les plus motivées. Anna, j'aime bien travailler avec les personnes les plus motivées. Et c'est une manière aussi que de faire comme le cadeau qui te motive. La motivation, ما كتلقاوهاش في الزنقه ما كتكريوها ما كتشريوها ما والو راه كتجيكم من هنا. Donc les les fans les plus motivés et qui vont respecter les règles du jeu, on va les annoncer et ان شاء الله غادي ندوزو لي جميع اللي غادي نجاوب على لي كيسيون ديالكم كاملين ونعطيكم كاع لي استراتيجي ديالي. ديسي لا تهلاو ليا في راسكم. Donnez le meilleur de vous-même, soyez motivés. الله يحفظكم.